Центр сок не убивай. С игроками, с игроками. А давайте, вот. Пас отдай! Давай, давай. Головой. Привет, мам. Давай быстрее! Ну что ты делаешь? Давай! Эй! Наши? Аккуратнее играй. Защита, аккуратнее. Назад, назад! Хорошо, контратак! Сам, Вася, сам! Ой, блядь. Вот!

Что? Блядь. Меча не сын, блядь! Ники! Защите, никуда не уходит! Забей! Обан лучше! Отходим! Отходим! С тобой, Кот! Бля! Защиту, защиту! Уходим! Игорь, оставайся, потому что тебе все сейчас. Легитан, блядь. Заебал, защиту! Артем, да, Артем, Женя, и ты не забывай этот крутик, ну, блядь! Давай так попробуем, чтобы добраться. Женька, вперед. Ты с Никитом засидел. Выбирай его! Головой.